سوپور کا علاقہ ہار کر جہاں کے لوگوں کو پچھلے تین مہینوں سے راشن نہیں دیا گیا ہے لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی غریب ہے اور خود سے راشن کا انتظام نہیں کر سکتے ہیں اور کبھی کبھی انہیں بھوکے پیٹ بھی سونا پڑتا ہے زٕ رٮ۪تھ گٔیے توٚمُل رَٹنَسَے ییٚتہِ ییٚتہِ چھِ چھِ چھِ چھِ چھِ تِم تِم تہِ تہِ تہِ یِمَن کالَس کِہیٖنۍ کَران کَران ٹوٗر پھیران مجبوٗر پھیرنہٕ خٲطرٕ نہٕ اوسُکھ یہِ کینٛہہ یُس عیال یَتھ اوس سُہ کوٚت گژھِ تٔسی تٔسی کٲنٛسہِ کٲنٛسہِ مَدَد یَس تک چَلُن آسہِ پَنُن بے پھر چھِنہٕ کٕہٕنۍ پرٛژھان پانٛژھ ہَتھ تہٕ کینٛہہ چَندِ آسہٕ سہلاب دورانَس منٛز تَمہِ پَتہٕ گوٚو شَر کنگ آئی کٹ کر اَڑٮ۪ن چھُنہٕ شور أسۍ اختلاف ڈوکَن منٛز منسل مگر ژور ژور بَچہِ تٔمِس چھِنہٕ بَنان شامَس توٚملہٕ کِلوٗ تہِ کلو کِلوٗ زلو ییٚلہِ ڈاکٹر گئی بند ہورٕ ووت أسۍ کرو پریشان گام تہٕ بیٚیہِ حظ چھِ اَسہِ اوٚکھُن پھوٗرا تہٕ اَتھ منٛز حظ أسۍ حظ چھِ واریاہ غریٖب تہٕ اَسہِ سون روزگار چھِ صرف چھِ أسۍ وۄلرَس منٛز کَران کٲم أڑۍ چھِ أسۍ گٲرۍ کھالان أڑۍ چھِ أسۍ گاڈٕ ماران بَس یہِ چھِ سون روزگار مگر اَتھ برعکس حظ چھِ أسۍ گورمٮ۪نٛٹَس کَران گُزٲرِش کہِ اَسہِ ٲسۍ راشَن ییٚتہِ دِوان راشَن ٲسۍ أسۍ پوٗرٕ نِوان مگر پٔتمہِ پٔتمیو ترٛیٚیو رٮ۪تو پٮ۪ٹھ کٔرٕکھ اَسہِ راشَن بنٛد اَکھ ہَتھ اَروَنٛزاہ راشَن کاڈ یِم اے پی ایلَس تحت ٲسۍ اَسہِ تِم کٔرِکھ اَسہِ بنٛد تین مہینے سے راشن نہ ملنے کی وجہ سے تارزو ہر تار کے غریب لوگوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں ہوں صدف خورشید سوپور سے کشمیر انہر کے لیے